Saki, saki. Ba san me da mu, ba da mu nemi maka zo wurin zaki zakiyar zaki biyu connection za ka samu abin da kake yi ka sare a daka daka mun kana nema hotel retail ka same su wurin ajiya zakiya a bayan kuma daban daban daban dukkan kwalile eh a bayan kamar dress sai wurin ajiya zakiyar zaki biyu connection So. da me ma zan fara bari in fara da kayan tulare-tulare in tashi ko fara da kayan tulare ko hmm, ya zaki dai to kun a fara da bayan da kika sa wani kun ga gaya da na sa ga ina da shi two different colors wanga green ke ga a baya kamar dress green ke ga ina another color kuma i think is purple Purple my, my favorite color, me ma na sa. Sannan wanda ke neman sari. Wanga ba baya shi ba mu waje a daka a daka ya za muka aje shi wanga amma wanda ke neman horses irin manya a daka a daka kayan da kaka gani nan ga dukan kana neman su a daka a daka duka ka same su shi sa nan baya aje a daka a daka amma kuma wanda kuma ke nema gida providing ka duka ka same shi daga gida Ghana kenan gidan ba shi Ghana kuma ya kare an fito da shi na America wuce da shi Ghana in ya kare America kuma an fito da shi gida kuma ka maka America eh shi ya zaki yan zaki beauty collections to da ni kan rukayya na my favorite spray rukayya very good spray kana da kyau sosai sosai ina da kyau air freshener kasar dakin ka yana last 24 hours in our last 24 hours is very very good kuma put another spray kuma ga another spray kuma nan ga yawan eh, gada cikin larabanci aka sa alright bari gyara mayafi ajiya ali wakila muna gaisuwa abdulmalik na ganka Mhm, to yanzu mayafin keke eh yanzu ya to yanzu ake yanzu da yanzu zuwa ciki eh kin gyara na cire ajiya zaki ya kai saboda na so ta na cire ta gyara mayafinta da kyau sa'annan ta sake dawowa Abdul Malik ajiya mutiya aha yanzu barin ga fuskan ki aha alhamdulillah aha na na da spray kuma spray da kuma cikin larabaci ne ya ka zana na buhur Ah, wanga ba kenan gani ba cikin ne ce ku je makaranta a ah, ba dai mai sharin ba dai wanga ba dai mai sharin ba dai gashi nan dai eh me aka za da cikin wanga cikin larabci ne zake ba ba ba na afa <laughs> wannan ga yana da very good yana da kanshi sosai wanga na daki ne air fresh da na daki ne kuma kana ka spray cikin kayan ka kuma eh wanga kana in kaman ah, wardrobe ka kaman koban ka koban ki sheki dan fefesa haka shikenan dole ka ga da na fesa ya kama dakin ga duka ya kama nan ga duka eh akwai kuma wanga na jiki ne Baga kuma na jiki ne, amani na jiki ne. Eh. It's perfume. Bari gwada muku yadda ke yana nan kamar Milky Way. Bari bari samu miki a Mala Alkanawi ko Asadu Sunna ko kuma Mala Abul Fatai. Su gwada miki su gwada miki karatu kin ka kin kasa karantawa. Na kasa. Amma wanga amani hmm. Wanga amani. amani ka is very very good. Wanga turare ne ko? Eh, na jiki. Na jiki. It's a water perfume. Ah, wanga na riga ne ko dai na jiki? Na jiki, water perfume. Na jiki ne, eh, o oh, ba na riga bane. Oh, na ne. Bari bari mu ga nake. Ai perfume kan da kake shafa perfume zaki. Ah, akwai body spray. Akwai body splash ne na ga wanga perfume ne. Mm. Wanga ga perfume ne. Kun ga yanda yake amma ni kina. Kun ga gidan shi ma very very nice, yana da very kyau. Na ga mace ce yana da very kyau. Ah. Akwai amani. Akwai kuma um, bari in duba wani cikin jan gwada muku daliya wanga perfume ne daliya ga kuma is very good ah, muna da perfume daliya muna da kuma wanganga lamsa lamsa lamsan na shi yana zuwa ne da ishi dai ishi dai bayan da ya okay ga lamsa eh uh -huh. ga kuma lamsa ne lamsa ga wangan body spray shi ke ga body wanga na jiki na jiki na ka kenan in kai wanka ka kare she ka shafa mai ka kare sannan ka ka fesa ka duka exactly okay sannan ka sa kaya sannan ka sa kaya to wanga mata mata ke yi ko dai maza kuma Uh, it doesn't matter namiji ya yi use namiji ta yi ta use wato da mijinka na jin kamshin ka an na mace ma ta use ma mijinka ma ya ji oh kai ma ka use kai ma matanka ta ji kamshin ka kenan eh. ta ji kanshin jikinka irin irin warin hamata hamatan nan da irin warin eh, sakangani da duka ba ji eh eh shi kuma bayan ka spray wanga body splash ka kare eh. wanga is body ah, wanga for body ne na jiki na jiki ce ga perfume wanga shi ba na riga ko wanga na riga wanga perfume ke ga mm okay perfume kuma 100 mg ne perfume ga yana mm. da kamshi sosai sosai fesa fesa min tularin nan ji lamsan gana da kamshi eh, sosai kan mutane su ce na sata eh. yana da kamshi sosai kai kai kai yana da kamshi wallahi yana da kamshi yana da kamshi sosai lamsan ga kuma na da kamshi hmm. hmm. amma yau wanne kike sa wannan ne nake jin kamshi sosai ina gama duka zake kina gama duka ina gama duka ga turaren maza kuma grace wanga kuma grace ina da kyau sosai grace ngare ba ize ba ba wasa ba hmm. wanga quality kenan quality made in america grace ga quality eh where quality talks ga nada ga tulare kuma na da ke shi daya bayan daya Okay, wanga na na karanta cikin larabanci na da eh. ok kayan ok kayan tularukan shi grace na duka kayan larabawa ne larabawa larabawa ma da kai da kamshi ya namu da kuke sai danga really yana da very strong kuma ga sunan shi na da na na ga na karanta hmm. da me an translate cikin english hmm. to ku dan ganin mazakman kuma zaki an zana cikin arabic ne shi yasa kun ga bayan karanta arabi bara abdul malik ba dai Allah ba dai hankuri ba dai hankuri ba dai Allah ba dai hankuri saboda Allah bara abdul malik ke karanta miki ba dai Allah ba dai ya hankuri ya jiya kin ga ainu eh gaskiya kin zara amma ba dai sunan tula abadu Allah jiya ba dai a a ba dai sunan tularin ba kenan ba dai eh eh eh gaskiya da zana amma ba dai sunan tularin ba ke nan eh don shi ke ne wato kuma nan mazan yana da kamshi sosai wanga da particular for men eh is very very good for men mhm in mm-hmm. namiji ka shafa wanga matan ka ba ta jin warin ka kuma mm. ba ta jin wani sense. amma ni gudan gudan da ka fesa min nan ya fi kamshi na eh, wannan lamsa ne nan ka bin mata na da kamshi kai wannan oh tula okay okay okay amma wannan maza ne na ji dadin shi na ji dadin ganin shi tukunan kuma akwai daliya a me ya ji ali wakila akwai daliya zaki na da kamshi karamin nan ko wanga eh barhu nan gana karanta cikin me barhu ngani barhu barhu <laughs> barhu buhur buhur ba bar buhur buhur buhur buhur eh, buhur zara amma buhurin ga yana da kamshi eh, mm, buhurin ga yana da kamshi sosai ga burhan kuma akwai burhun ah. akwai burhan burhan suna malami na kenan fa mala burhanuddin wallahi yana yana da karatu eh, ranar eh, alamis kuwa to ai ai da sunan shi eh burhan burhan eh ajiya gaskiya kin je school fa eh kin je makaranta fa burhan gashi eh, an zana cikin english sai ke kare eh ma burhan burhan mm na kawo abin da kai eh. burhan wanga kuma buhurin ga lafiya fi daga kamshi eh, kuma eh buhurin gana da kamshi kai na da kamshi kuma zana cikin wanga wanga ne bari duba wanga bari bari bari sa aljihu na kenan zaki wanga laqa Eh, to shi ke <laughs> all right shi ma perfume ne mm-hmm. unisex ne namiji na ya use mace na ya ta use mm-hmm. kai ka contact ajiya zaki ya zaki beauty collections mm-hmm. muna da babban shago mu kuma daga new town angola daga ghana wani sai new town ba ghana muke america muke yanzu akwai babban shagon daga kasar ghana daga kasar ghana a kasar ghana akwai babban shagon ko me kake so ka sami shagon muna da tularen wuta turaren wuta ke ga ka je shi turaren wutan ga a shi okay buhurin ga ga turaren wutan shi buhur duka turaren wutan amma mun ga sunan shi black hot najma buhur ne ma black hot najma na wuri eh, ce ta sa wuta na bin turaren wutan da ta sa abin nan ne ya kare najma give me the candy Uh-huh. Eh, black Uh-huh. wanga sunan shi wanga sunan shi black hole yana da kamshi time. na wuta shi in there? daya ki dai Uh huh. eh mana okay shi ɗaya bayan daya Not the time eh, Yeah, newtown angola ghana Why zana da ka je ka ga newtown angola ghana The car da ka and ma anguwan ma ka tambaya stone ajiya zaki zaki is popular kowa ya san wuri na ga ajiya mai mai tana tana gulma tun da na ganta bata comment ba na kallon ta hmm. mun blockin ta mun blockin ta ajiya mai mai mun blockin ki kun gan kan na wanga yake wanga black out ina da kyau ah, sosai kai wanga junior zaki ke ke zana ke ke zana ke zana eh, zana tun da ya kira sunan Najman Gadi tun da ya kira sunan Najman Gadi kawo tana mm. da black oil yake ok turaren wutan shi kan da yake kenan gani ga ciki mu ga ciki ruwan kan ok yana nan gulli gulli ne haka exactly ok kesin shi ma kuma kan da kesin shi da packaging shi ma kagan kama eh. yana da kyau mm. gashi nan nan zama yafi Mhm. wato kin ga wai egusi yon fiye wuya da na cakulo ta gashi da ta fito ajiya miya miya ba ka sa mun blokun ta kyale ta kawai e kin juya shi kire da kake da muna park miki kire aji bude shi guda bai aji aji kake da mu kire aji ga wanga kuma shi kuma burhan eh. eh bai da ni kire bude bude wanda shi Fatima okay, wanga ne Fatima wanga tunanin mutan ga naji batun shi te Fatima Fatima eh, na shi ke ga shi ke ga wai Fatima Fatima Fatima, Fatima. Fadima. Wave to Laringa down. block ya zaki blog sweeter tinki? Wanga Fatima. Fatima. Hey. Mm-hmm. Eh, uh, eh. Najma. Hamidun um Fatima. Na ma ya finki. Okay, come and um, come and explain. But Najma, but Najma to explain to wutan nan bata. Explain in English. Do you know what tulare wutan means? It's an instance. She don't even know anything about it. Yeah, she don't know anything about it. I bet she saw the way we, we, we've been doing, we've been doing we it, put right? in the fire, right? Ya wangok mangok mana nang kamang baby pada. Mangok mm-hmm. sunai she mabas, buhur mabas. Azan sekolah benci buhur mabas. They eh. mabas ina. Mana de kain kanshi kanshi de dewa. Nunca Can't kain kanshi kanshi She muzoka abaya. Muna abaya. Gashi da dai kinsa. Ga eh. ɗaya na sa. Ga ɗaya kin sa. Ɗaya na sa. Ga ɗaya eh. na sa. Eh stone. Ɗaya ne ka sa akwai wanda ka sa jiya ya ban shawa wani yellow ga yellow nan. Ga yellow. Je ki sa je ki sa kuma ki zo na jira ki. Na jira ki. Najma Najma come and continue before she come. It's right here. Ah, kaki kaki to kaki bana yaki. Do ah kaki bana yaki doki sabo do Allah in ka doki kin san kayan doki kin bana yaki. Ke ki gyara ni da zan gyara. Eh, isa wuce. Aha, okay. Najma. Let me come and explain. Expl explain it in English. Let, let, let me hear. Come here. Come here. The. I, I, I, if, if you are shy, then if they wouldn't, if they wouldn't, are shy. Okay, then you can explain the soap, the soap better because the soap, you know, you know, you know it better, right? Then take the soap. The, the one, the one you sold before. No, no, no, no, no, he's here. The red one? No, no, no, the one you sold before. Oh, sorry. Okay. This one is for face or pimples. Talk what? This one is for face or pimples or black spots or uh, if you don't want to get too light, if you don't want to like get too light, it could match your skin tone. Come closer. Come okay. closer. Stand here. Okay. This one is for face. It clears dark spots, pimples, and it clears dark spots, pimples, and um, it helps if you if you don't want to tone your skin high, it could get, make your skin like good. It's for different people. There's different types of soap for different skin color. maybe you can read it for them, then they can see what the ingredient. Maybe if you turn it back. Saki and Zaki Glow Beauty Soap, 100 pure handmade best. Ajanin Uh-huh. 100 uh, pure hair, handmade best skin. It brightens, whitening. It, it brightens. Okay, brightens, brighten or brightens? Brighton. Brighton is what we know. We are Ghanaians. We don't know Brightons. We know Brighton. Brighton, whitening, never add too much stuff. And on the back it says, <clears throat> Zaki and Zaki Glow Beauty Soap is the best skin whitening. It clears, moisturizes, and neutralizes skin without, without harming or stripping skin of moist. It slows the process of skin aging, makes skin wider, younger, and more radiant. Okay, so how, what about maybe when you took it to your school or something, what happened at the school or something, then maybe you can explain it better to the people, to people here, right? Um, my teacher, so her skin was like, it was not good. She had a lot of black spots, mm. and, mm. and she used to cover it with makeup. And then so she said, and then so I had to bring a soap from my, one of my cousins, in the school. And she they say, speak louder. They can't hear you. Speak louder. So she put your hands down, Najma. She wanted a soap. She she wanted the soap that I was gonna give to my cousin. So then I had to go home and tell my mom that she wanted it. So my mom made me bring one, and she, my teacher gave me the money to give to my mom. Okay. And then the next day at school, she said that the soap really helped her and cleared some of her. So she she she talked good about the soap, right? Yeah. Okay. Okay. Hmm. Uh, you can you can even see how, look, I'm looking now because you saw the way I was looking before something. You can see the great change in me or something, right? Uh, that's that's good. That's good. Mm, Zaki and Zaki really helps a lot then. Mm. All right. To jamaa Zaki and Zaki tafutu. <laughs> Junior Zaki, nzikaji kunya kuu. Najwa, come and help your mom. zoki zoki help him zoki help man ki kamin ta dawo jama'a koya kuri yaji ana saki uh, ya come here help her yeah yeah junior zage ni ma ba ba bari na baya <laughs> ajiyan galazi ajiyan galazi ni ma ba bari na baya Uh, sir, Najama ga partitions. Uh, eh, Kenji, Najama, how you call this? Curtains. Eh? Curtains. Curtains. We say curtains. Curtains. Uh, curtains. They say curtains. We will say curtains. Mumunche curtains. Hmm. Akwai curtains manya manya da yawa kuwa. Eh. Julia Rosa ki sauran ni go. Ai ma finki ka ki zo, ne ma finki da kyau a gida. in ma fin kan da kai da zu aha eh wai curtains curtains mu sai curtains eh, ja banga ya miki kyau sosai eh wanga ajiyar gala zai gabata ta sai eh duba duba muna da three colors mm duba kan da ya miki kyau ah, wallahi ya miki kyau sosai sosai sosai mm. sosai I like it. Mm-hmm. Yes, I to get wanga wanda gine mashi dozen dozen duka ya samu. Wholesale retails available. Mm-hmm. Muna da shi in different colors. Mm-hmm. Muna da shi in different different colors. Muna the purple. Mm-hmm. I think muna the yellow. Muna da the pink. That's another one da kuma. Yeah, three different <laughs> colors. So, Eh. eh kowane abaya eh, eh ga da wannan wanda ka bude da ba ka kin bude ba da ki bude ciki ki rika eh bude ciki mu gani a shi ka bude ko dai a duba tana duba na zuba sunan kasa duba nan duba nan ga nan bayan kujeran. eh, eh. a bayan kujeran ma down eh ba shi ka bubude nan ba hata shida sheki bure wannan wanganga oh eh, this is my favorite sarai too it's so beautiful wanga kuma ina da in pink ina da kuma in different colors kun gani yayi original abaya eh komi ya jiya zaki da zaki komin ta daban quality eh wanga ne na fito da wanga quality quality oh please please kun gan kan da yake Okay, uh, Abubakar mohammed wai na Nigeria. Nigeria da aka say it's so easy. Uh, daga Ghana, Accra, ana ba mota just two days ka samu. Eh, ana ba mota ka gwada inda kake. Eh, kalanga da kuma muna da blue shi. Na san dai ba baya da aka sa, ba baya walala da aka sai wa matanka ne. In jallabiya ne to duka su da nan. labarin dai gashi nan daban-daban daban-daban. Hmm, adadi, adadi ko na ko adadi dubu kake so ka samu. Ka same shi. In ka zo wurin mu ka sami ko me kake neman ka samu. Eh, ajiya, ajiya AD ga number ajiya mun pin saman na if you are interested kike ki doki ki call ajiya. All over the world. All over ko ina kake cikin duniya ka samu. in ka sun ka sa a bayan mu kuma hmm. you feel very nice and beautiful kun mm-hmm. kana na sama my husband is living ya kala sa kai mamijinka ko mazan ma sun sai ma matansu right mm-hmm. ga curtains kuma to curtains muna da curtains ga daban-daban da yawa da kyau mai nauyi ne kuma gashi nan bayan gwada tula ka gwada musu sample how it is it looks like this okay kan da yake ke ga yes it looks like that one okay yanda yake ke ga yanda yake ke ga it looks like that ah, kuma kitchen kenan kun kana muka decorate curtains nan cikin kitchen nan. okay yanda yake ke ga so beautiful yanda yake ke exactly kai ka yi cikin kitchen ka kai ka cikin living room ka bedroom ka ina kake so ne ka decorate shi that's how it is and it's very thick and beautiful yanda yake ke ga all right good yana kan instinna yake kenan in ka zo kuma ga wani riga riga kuma a ga ga kuma ai eh da kamar a cire maka wuyan shi bari da ki okay wayan gafa wannan fa wannan rukayya eh ruk tularin air fresh ne ko muyi wannan air fresh na muyi wannan ko okay okay okay muyi wannan yi wannan ga buhurin ga duka okay muyi na zukan mai an kana neman lace kuma original lace eh kun ga lace swiss lace kun gani ko swiss lace kun shi wanga eh, you feel it wanga rana wurin junior zaki she ka bata dunka ya sa you feel it to muna da shi daban daban daban daban eh muna da shi swiss ne kun ga wanga swiss ne gashi nan swiss ne wannan gashi nan so beautiful kowane zai saka da ma 8 kg ne peha ne kusta ne ka same shi nan ga muna da kusta kun ga muna da kusta muna da 8 kg kowane zai saka nema muna da shi nan ga kuma muna da shi kuma daga Ghana Accra in Town what is it Listen down this listen not down down ya ba sha eh eh kun ga lesson ga kuma so beautiful eh well quality talks kun original is from Zaki and Zaki Beauty Collection akwai ne oh ima gana ki mata kina vídeo ki kar aji ina lafi na na na program ce <laughs> wata kira kira kira program ina program umar kat yanzu esa da na não, na na kira aqui, não talla a baki quana não talla ok na kira eh na kira ki da baki eh, kwana ok don ganin kana so da ya ban shawara ya ban shawara eh, no be china o oh, no be china quality swiss eh, switzerland quality only at Ajiya Zaki and Zaki Beauty Collections. Eh, na ga wannan tambayan ah yarin ki ta juye min ne. Oh, na ga wannan tambaya sunan shiga. jallabiya ciro musu wani yake ina zo jallabiya ina so mu je su zaki shi kuma quality talks eh wai quality talks kun gani kun tomato red tomato red eh tomato red the green so beautiful yana da kyau sosai so beautiful to akwai riga kuma that she da shi read that. ai mai aiki ne eh, kuma ga dukkan shi cikin nan amma ba dunka ba kai da ka sai material ka na har riga an aikin already wannan dogon yayi dogon kai ka kai ka yi shi agwada okay bude shi bude hannun shi duka gaba kai ka yi shi agwada kai ka yi shi kuma style yadda kake son a yi shi different materials kun ga ga sunan nan ga different materials kai ka yi shi agwada kai ka yi shi kuma dogon riga kai ka yi shi kuma kowane style kake son ka yi shi kai ka yi shi wuya kawai aka sa maka shi sa sauran kai ka yi shi na kake son style in kana da very good seamstress ta maka shi so beautiful muna da shi different color da gucci <laughs> ajiya miya miya wai fresh zalla eh, eh. zaki fresh zaki fresh kiba kuma ya yi maka dubi da tsawari na jin kasa yasa mm. kai ka gyara inda kana da kankani kuma o oh, wato an an an kare ko kai za ka je ka kai ma tailor still eh ka ma maka kawai okay okay shi da mayafi ne ko shi da mayafi shi ya rage maka length amma ba takalmi ba takalmi oh, okay okay sashi ma ina nan kala daban-daban ko eh, I you know, the color, the different, different colors. Kuma Lilac ke da shi kuma ga shi different colors. color hmm. kake so. Ka same shi nan, kowane color kake so. Ina zuwa. Wato ah, mazan Najeriya yake bari zo kan jallabiya jallabiya da muna da shi daban daban wannan jallabiya da zaki ai ko kai eh sun gan ka different quality jallabiya kuma eh, eh quality mm. de mo ma na zuwa mo ma na zuwa jallabiya mu da quality ka ah adam wai location ba ta location america ba ta location ghana location america ne ta call na ba ta location all right muna bronx ne new york bronx new york ghana muna new town angola new town angola ka new town angola ka tambaya na shago ajiya zaki yan zaki ko shede ba ko ko wani ka gan kan eh, street nan ya kai ka wannan shago ko ba ka gan wannan street nan ya kai ka wannan shago ko ga na kayan maza dokin labiya jen nan wannan ya ban sha eh nan mu gani in mu gani it's so beautiful ya ah, yana da kyau wannan na da kyau a gaji ne bare sai da kyau ka yana da kyau yana da kyau sosai kowane kala zai labi amma ya haji tuni aji tuni aji tuni Aji tuni wai ki haje bai na shi fa doki farin nan na ga mutane sun ya da na har an fara sada har an fara sada irin wanga wannan aha wanga gashi nan eh mutane sun ya sada nawo saboda ina sawa gashi nan eh shewura ji ya zaki shaida gana ja sai wani hmm. to muna da mayafayya kuma mayafayyan duka na kai gana ina gana hmm. mayafayyan mu kaska ne o kaska ba alkaska ba ne kaska akwai alkaska to akwai kaska mu kaska ne kaska kuma shi ne original one kuma is very very affordable wannan okay wannan tularen eh, tulare da aka tularin wuta ne eh shi eh. wannan nan tularin wuta ne amma wanda ke son ya sa wuta cikin dakin shi she ya sa wuta sai na wutan ga amma wanda bai da time sa wuta she ya sai na ruwan shi ga na ruwan shi kaman window nan she ka spray in ka spray kan window ka window ka bed sheet in ka da cikin wardrobe ka in ka spray Allah da kan da nan yake kama shikenan ya kama kam shikenan ya ka amma ka sai biyu combination ya fi in ka kunna turaren wuta shi ka spray a baki kuma haka ne duk kan da yanzu yake duk kan da yake buga cikin gidan ga yana da kamshi sosai turaren wutan shi eh, sannan kuma na kaman ah, wai irin kaman ka karu wanki gaba ɗaya ka yi wanki ka gama cikin kayayyakin ka sheka dan spray in ka spray shi kenan kana tafiya ah, kayan mijinka kayan matanka eh yi shi ne special program ne na wannan na gyara aure ne in ya zo special wannan shaki ne platform kan facebook ke ki yi wannan yaron zaki ya yi ya yi wannan ya rage gare ku ba dai kan platform mu ga ba wannan shi ku je ku samu platform ku je ku samu platform ku ku ya bin ku wannan ba ruwa na ciki na ce wannan dai ba ruwa na na ce ni ban yi wannan ni ban yi shi kuma yana nan yana zuwa mm. to To. Gazaki Beauty Collection The Dakanta, where we start from. Eh. No Shinga is very, very good. Eh. Wanga ba remind ake zama ake mi mixing number ne yo. Uh-huh. Wanga me, mi ingredients call me na ciki. Wadanda suka use eh, mainanga mm. soon ga testify mai ga. Mm. Ina da shi not a 5 sets, not a 10 sets. Ina da ina a shi available akra kuma. Mm. New town. sabulun nan guda uku ne sabulun ga guda uku ne sabulun ga guda uku ne kun gan wanganga mhm. akwai wanganga yana da yana da kyau kuma wanganga wanganga yana cire abin da <laughs> ina zuwa ajiya sai ina zuwa jino yaro zaki wannan ai ba dole bane ce wannan sha kuje kan platform ku ai wannan ba dole bane nan da mun zo mun yi gashi na muna sho kaya amma sha kuje eh, <laughs> wai gyara aure sha kuna batu wai abin da da ci abin da da shafa abin wannan da ah, wannan ba ruwa na wannan kuje kan platform ku a nan gade ba ku yi nan gade wannan dai inda nan gade mun kalla gade malama <laughs> wato malama wato wato kuna wato malama na haifuwa ke kuna da kofin maza da <laughs> gyara baya finki finki da kyau <laughs> wato wato malama ya san dadi ke ke dai ga a ba mu sayarwa ba mu yi advertin danga dole ne je ku yi platform ku a je ku yi platform ku ku je ku je wurin eh wannan magana ku Ka kai ma admin ne ko yaron zaki admin ai ku ina delete wallahi <laughs> ai ko ba delete ba <laughs> alkanawi alkanawi ya delay ko shi ya sai ko ni ma delay ba alkanawi alkanawi ya Coffee, kofin mazan nan da yana da kyau sosai zaki bari coffee, kofin mazan I health maza yana da kyau kuma is very healthy ko doctors must recommend coffee, mazan da da da da kai ajiya ali wakila da juriya da zaki wai non no za su no ko ko mallu masu su ba ba ruwa okay i'm talking about this soap eh. kun ga soap kun ga shi ne da sea salt Mm. sea salt nan akwai wani na yana da kamar irin ya ke kiran shi koko wani baki wani bakakin wani abu eh. wani suna kiran shi black tag ina da dai suna na ki da yawa maso da sabulun gani da kyau a sai yanda kike kire bulgarin kika kawai kuma an gama da goat milk goat milk na kuma ya akuya kenan milk na akuya bara nake zo ka sha eh Okay, sabulun ki ga sabulun ki ga na ana mutane na abin nan shi with different different names I've akwai goat milk ciki akwai kuma yana brightness the face come The kuma da nono akuya aka yi no, ai da nono akuya kuma da akwai glycerin akwai a whole lot of things ciki but especially abin da yake aiki da shi black tag Here in koko nan da ke mandi kan wuyan especially mata ka gan kamar for one, wani my bai maka ba shi ka shi fara fito maka da wani abu baki baki Come like like can. wa sometimes maza mata a ah, mata amma maza na eh. eh. Ah, wannan shi na wanke ne. Zaki fresh kenan. Eh, one of my Kawo kawo picture na ma na kai. Kire masu da shi. One ah. Sayan da kike. Bare zo ka san nake zo ka san. maza da mata duka na su use zo kasa akwai coconut oil akwai carrot zo kasa ehe bari okay kunga ga hoto da kai zaki fresh kenan wannan shi na shi nake use It's very, very good. Akwai vitamin chicken vitamin 3 ma skin. 100% natural ingredients, mild skin. And it's very, very deeply con um, cleanser with active carrot kojic soap. It's very, very good. Wallah is deeply cleanser. A'a, ah, ah, ai active carrot kojic. Bai da ni da ke explain expansion da domin kowa da duba huska na san kama ah, zaki yayi fresh. Wannan sabulu kina. Eh zaki fresh. Mm, zaki fresh. Ya baki mayafin ki da kyau. Eh, eh to sheki na he ki mayafin ki da kyau. Kasa ke cleaning mayafin. Eh to sheki mayafin ki da kyau. ba ka ba mun kwana mu tashi alkanawi ya delete <laughs> alkana da alkana da alkana da ah bari bari very very very so ga wanga kuma da ga lemon ya kai wanga wanga kuma yana da kyau inda baka so kana use irin roll on the sauran shin in kana use wanga yana da very very eh wanga koko kana amma is very very active in kana use be ba shi ka shafa eh, eh lemon yami ba shi ka saka mutanka da sai yana bara mutanka eh, fresh magic effecting cleaning mm. yana da very very good for the skin kuma ka shafa yana remove a whole lot of things odd ka na zana bayan ma akwai ingredients bayan ko mai da kai akwai ingredients bayan da wanga original soap ne mm. ka je ka sai shi aka gaba fake ne kaga yana cikin ban ma na gwada muku ba Go. What's going eh original one kenan zaki yan zaki na kai banga kuma da carrots aka yi akwai abubuwa da wanga beauty soap ne kuwa ku gani zaki yan zaki beauty soap ke ga it's one of the best soap da ke gyara skin mutum kuma yana clean and moisturize the skin yana bar skin eh, skin na yayi very warming Straping and smoothing yana smooth maka eh, skin ɗinka. ce ba gashi ba a ah, sai da su na ma eh, malasa da su yana tambaya eh sai ki zaki ya me kake shafawa ne na ce malam sabulu wanka kawai nake yi eh ajiya zi zaki ya san da zuwa wanka kawai hmm. to kuma muna da muna da wani mai don ifa rabi da bela boko let me see ah zaki fresh ah, uh ah. okay i have it available kun ga eh wangan ga yana da is very very one of the man da sai sosai me wangan ga dan Najeriya bai ji wanga Hausa ce wannan wannan so mm. wannan mai mm. kaga she is very little and is expensive and is very active yana da kyau one of the best man da ake sai kenan wangan ga peeling cream ne in kana shafa baka samu irin baki baki hannun nan da gwiwanka ko eh da gwiwa eh gwiwa haka ne da gwiwanka da albonka The da gwiwan hannu gwiwan hannu mhm. gwiwan hannu da gwiwan eh. ajiya raslin ya suna wanda kuma gwiwan hannu ke gwiwan menene zeros ke da gwiwan hannu hannu eh. dai ina cire baki baki kaga wannan ya shafa mai kaga hannun shi yayi baki gwiwan shi yayi baki to wangan ga ina help ya cire duka 100% guarantee don gaban ce 5% 90%. It's 100% guarantee. He's very, very active. One of the best men that I can see here now. Ina da kyau What Wadansu kuma maka so shi too strong. Kai can mix shi cikin manka. Kai can sai ne ka mix shi cikin manka. And it's very, very good. Mm. Kai abar kalan ka color you look very natural. And it's natural. Ganga kuma, man kuma is for night. Da dare kawai da aka shafa shi ko baka shafa mai da safe kana ajiyar raslin ni for instance man share for shafa fuska na da dare ban shafa mai daytime this is what i mm-hmm. use da come man. ma ya bar fuska ya yi kamar shela ma mun sa wani secret ingredients chicken cikin wannan shayi okay How that is mix it's okay. mix okay yes sir it's very very good yes sir ka use one share. The da come kawai nake use wanga share. It's very very good ko shi share for shafawa oh, masha Allah dan laje na ji kuɗi lace guda Listen, muna da $700. Muna da na $800. Muna da dollars ma. Akwai less than 1,004, Eh, less than 1,000 duka na ga. ka shiga za yanzu ka ga wadannan duka. Ko ka ka je kan bidiyo da muka post ka nan duka. kai. ma ya finki. Misalin sai wanga Me sulubi ne, ce sulubi. Ce sulubi. Yeah, it's mai ya sulubin ya yi sulubin to shi ta sulubin ga kan kan na packaging sabulun ga kuma yake mm. wanga sea salt kun gan picture na kan sabulun ga is very very nice mm. and my this is my natural color kun gan yana da sakin shi sabulun na da sakin shi mm. soson shi kenan ma soson shi kenan soson wanke huskan kenan soson wanke huskan da kan shi da ai eh, hausa yi kanancin da kyau soson wanke huskan kenan iya huskan fuskar mm-hmm. kenan ga mm. container in ka bude sabulu eh. in ka bude shi cire plastic nan kai ya ce roba shi kai shi kai roba roba eh eh roban kai eh eh tamtin shi a a shi Abin saka shi saka shi cikin <laughs> abin shi shi ka saka shi cikin abin shi eh. hausa eh to We just dump it into the container mm. saboda kare waste mm. I kaga very nice neat and unique wani hajiya zaki ya ka cire shi ka saka shi cikin abin sakawan shi jinar zai kaji hausa yi in ka cire shi ka saka shi cikin abin sakawan shi kaji hausa wannan hausa dai shi malamul fatai shi kawai zai ba mu hansan wannan Kumbaga aloe vera. I know everybody know what is aloe vera. This is 92% aloe vera. Mm. Smoothing and uh, moisturized aloe vera. Shi yake amfani da shi. aloe vera yana da kyau sosai kuma it's natural. Kuma kana muka package shi it's very natural ingredients shi natural. Bayanin gani. Ya ya shi ya ake amfani da shi. Aloe vera. Kaga wannan nan kana so ina bar fuskan kana look very young and smooth yana but wuskan can look very young, young. ya you look smooth mm-hmm. because I kana problem with your face mm face okay face mutum okay so far so for feed da wala ai young ne an mm. fuska machine ya young mm-hmm. eh akwai she me shi yayi da me shi ta apply face every morning ya ta power. bayan gari shine kusfa e gane mu muke za kusfa ma ke yake cewa bayan kewayawa bayan wani kewayawa shine kusfa ce ban hayi <laughs> ah, astaghfirullah ni ma na ce ban hayi kuma gida kenan <laughs> ban hayi ban gida kenan eh amma gaskiya fa kusfa a cikin Hausa amma amma ah, don Allah wani bayan kewayawa zan kewaya za ni ban hayi kenan in ta wani bayan kewaya kuma kai kai yi su shi like 10 to 15 minutes before ka brace ka shiga wanka ka shiga wanka eh if it's aloe vera it's very very good mm. okay Queen Mina, Oikara. Not <laughs> my organic peeling oil ne. Eh. Instant peeling oil ne wanga. Instant. Eh. Wanga instant peeling oil. Ban daki. Ah! Ban kike kin fadi ban daki eh. ban haya ba toilet kenan ban ban daki ban daki eh kada musu wanga instant peeling oil ne eh. instant wanga na mata ne na mata ne it's very hmm. instant in ka shafa hannunka within like a minute or two maka hannunka bari mu gwada muku yanne yake duba a da back eh yan Nigeria in kuna so da kun kira insha Allah za ko ina kake mota zai kawo maka eh mota zai kawo maka instant one ga even dermatology ya test ajiya ba mu san motology ba ba mu eh mu ba mu ba mu aha okay kun ka sani to shike me shi ya abin ga ga kaman ka shafa hannunka nan within few minutes kana gani shi kai kai kai kai ka peel it out to wannan maganan ku daina yan mata kai ka peel it out it's mm. instant kuma it's organic it's organic kun ai It's organic. Okay, Ajiya Ramatu, where can she have cream? She live in UK. Ko yau ma na box in UK. Ga wanda da ja aika UK kin gani da kai UK. Jiya kuma aika shi nake magana. Oh, Ajiya wai tana da kaya daga UK ma ana siyarwa. Okay, go mai take so. Okay, eh, ta kira ne phone number na na kai. Eh ga number mun eh, pin number, zakiya ki eh, contact Ajiya Zakiya. muna asset eh let's make kawo kawo credit ba yanzu an kana da ka in da ka sai kaya kawai akwai machine da ka zaka ba da pin zaka ba da card ɗinka ne kawai shikenan an charging ka eh wurin ba da kuɗi ba shi ka je West Union ko ina ah no no no no no no muna accept PayPal ga credit machine da ake all visa eh. mastercard um discover mm. diner club ina accept all mm. nan da ka bani number ka da komi instant ka samu receipt in the kabia ka same shi either on the wall leader mm. ka same receipt on your phone by text or by email so you know what it is and this is very Adia, yeah, must we mean business of course we mean business of course, this we is mean a, from the bank straight eh uh, straight up straight straight up eh. yes sir no no wasa Ah, <laughs> a kina da zaki mun min business ba isa bai need ka je ka ce kaman bari ka je wasu yi da mai waste maka time ah kai ka use paypal na eh kai ka use gwada musu bankin ma yana gida ne ga bankin ga bankin kirka credit card machine da ka call na ko ina nake waya mutum na take orders kan kana da account ka bani debit card ka debit or credit right away ya zo kan nan ganga da na charge kudin ka kuma na kare ka samu receipt ka either on your phone by text or cikin email address ka mm. and besides in ka use credit card kun san kamar nan ga New York City muna biyan taxes and taxes apply on your credit card kuma mun san kamar ka use ah, one okay, taxes is like uh, nine cents wait a cause no problem kan ka use hundred dollars tax na ke kai is about ten dollars mm in can use kaman thousand dollars Because san kaman taxin da ke thousand dollars is like a hundred dollars mm. because we pay taxes here She said, ko automatically in ka sa taxes here, because I regard our program with the taxes from the bank mm. wall it oh yeah mm -hmm. you mm-hmm. pay your taxes it's a real form of payment mm. back at the problem real form of problem back at the problem mm -hmm. she kuma me Ah. ok bari in gwada muku wangan kuma eh, ina da kayan zinariyan ya ya kare sauran abin kunni bari in kawo gani ok Oh, wallahi daji ko ta je Dubai ta kayan wuya kayan zin muna kayan zinariya let me talk about this too jama'a doko wangan jama'a akwai kayan zinariya sosai amma wai ya kare akwai abin kunni ya saura kayan zinariya to zinariya ma ko nawa ko me kake so kayan zinariya abin wuya menene in ka zo insha Allah shi ma za ka samu okay look what about this one okay I'm talking about this oil. Mm. Oil nga da nake magana ga. It's a tablet oil. Kun ga wayan su mata na waste time su wasu na lokan tablets. Sunasham, Demis Wiferi, Queen Mina, Demis Wiferi. I don't I don't even believe in those tablets. the tablets na kai ka samu infection. Kun sa zaki yi zaki ta yi. She na in form of oil. Mm. Kun ga an zana na Gultan, a strong whitening body oil with Gultan tablet. Kungan ga tablets na shi na in form of oil. Kai ka zuba man ka kana use. kai ne ka samu very good skin is 24k kuma ka samu very good skin Back as samu one infection Back baka samu komai bari kwallaka kuma ya sai yadda yake guda hmm. akwai wani na da wani lotion kuma da lotion na kuma baka kina yi use ka gambe bai sa ka fari to ya kike ta zaki zaki zaki na zaki fresh akwai zaki fresh ah eh gwada zaki fresh mana ya abin da zama kamar cin fuska kuma yi <laughs> No, no, da ha. Zaki, zaki, zaki, zan na zaki fresh. Ah. Ga maza. Eh, yanzu kike magana. Ah. Fresh. Kuma kun ga zaki fresh kuma shi na ki. Bari bari mu gani da kyau. She no kiga. Eh, agora picture nan eh zaki fresh. Eh, eh eh. Zaki fresh kenan. Eh, mamma zaki wanda nake amfani, man da nake amfani da shi kenan. Shi na kuma na sa picture na gama picture mu duka nayi da shi kuma. Eh. Gashi nan zaki fresh kun ga kalkwalban nan daban-daban. A ke da gure gure gure gure gure. Eh, wani shi dai gure. Eh, zaki fresh. Eh eh. Eh na maza kenan. Wanda nake amfani da shi kenan. Eh eh. Ah, ajiya ali wakila a ah, duka picture da kyau kina yana miki yana kina hasada ne rika da kyau mu eh, gani eh eh ga zaki fresh ya da yake kan zaki fresh ka damu fuskan mallama mun damu <coughs> fuska na ba ah to kike boye fuskan ki da yake kan zaki fresh Ah. Ga Zaki Fresh. Smile. Kina gwada Zaki Fresh. this is Zaki Fresh. This is my husband Fresh. This is my lover Fresh. gashi da zaki fresh yasa wani ta mijinta kada mhm. mijin ma ya sayi aji tuni ta tun da na samu ta kina ta gwada lesa baya menene menene amma she kina so she na ce gwada zaki ah dan barin matan ka gana ta sai maka ta aiko maka america ajituli eh ta sai maka ta kuma aiko maka ah taki fresh man gana da kyau fa no su do fuska na in ka shafa ma jiki ka gan kana jiki kake walkiya mm wal wal wal wal wal kuma abin abin da ke bani dadi da shi kamshin shi kamshi kamshi kamshi eh eh ina walke kuma ina bar skin ka na look very like silky, uh-huh. silky and soft, uh-huh. and soften up the skin. Uh-huh. It's very good. When it comes to skin products, uh-huh. contact Ajiya Zaki Yazaki Beauty Collections. Mm. Akwai na manya kuma zaki, I think yana da bayan nan. Irin da suka girma, eh. suke da ingbe glass da sauran shi. Mm. Duka ina da product yanzu, kuma ina da color. Hausa ba su ingbe glass ba. Irin if ka shafa mai fuska. Akwai wasu sun shafa, da sun shafa sabulu, sabulu, shedan gansu. she nan gan su gore dole dole nan gan su nan eh, ga yi baki ya ya ya kange eh at the age of 50 kuma muna da uh, collagen collagen is very very good for the skin collagen yana bar mutum fuskan mace you look very especially uh, people yana bar fuskar nan yayi fair look very nice you look very strong and young adudini ai ga face na gode ki na chalk na chalk na ai kowa zai gani ga san zaki fresh ya amfani adudini duba kawo kawo mai na baki advert dake bani bani bani bani bani bani advert bani bani bani bani bani bani bani bani jama'a bani bari magana mana ah jama'a ga zaki fresh wannan mai wallahi shi da shi nake amfani wannan da shi nake amfani wannan mai ba duba da kace kaga da wani yanzu nan kake zama kana gan difference wani ciwo fuska kuma kenan no kana gan difference ai ah. isa ba da ya action da ya nake ya nake just look at it bari ya mina jama'a ga zaki fresh na difference wai magana kike fadi na ba on difference wai magana kike fadi that wallahi you look more handsome and fresh eh, and fresh da ne mummuna ne go i say that i take kuma na son kyau na karuwa you look more gide ka biya sai shike na bayin ko oh yi no no no ya ya ya sai sai da shi shi zaki duba zaki duba zaki oh sai da shi ya ya ya yanzu dan nace dan ce ficen ka amma da kan zaki fresh ya zo kada ka ga kaman ba yi zuba ta kan zaki fresh ya ya yake Esta wanda ke so kafi ni ma fari ya zaki. <laughs> ke Ke reninki. wallahi reni reni kike so ga zaki fresh wai karin aji shi sa na zaki eh, eh, eh, mal sheik asadu sunna eh yazo yazo <laughs> sheik mal alkadawi Sheikh Abul Fatai, Malam oh, Sani Ado Musa. Eh. As I say, Zaki Fresh. As though I say Zaki Fresh. That you know, always say Zaki Fresh. yana da girma kuma eh. amma da cikin kudin najeriya ma nawa ne don ghana is 2.5 eh, Nigeria Ghana this ah eh, ai ai Nigeria ba gaba ban gaba. dubu 20 yeah it's 2.5 that 50 dollars eh that's 20000 20000 naira jama'a ku shirya fa 'yan Najeriya wannan mai fa dubu ashirin eh dubu ashirin kenan ce dubu ashirin akwai wanda akwai ce dubu ashirin dubu ashirin ashirin ashirin eh, eh. dubu ashirin eh, dubu ashirin man na da kasan last week wani customer na from jersey ya sai ya zo just purpose for this month yeah. they use farko ya ji daji ji kuma komo kuma ni wasa ne waje man gaba wasa ba ne sai na son man ga sosai yana sai ni wasa ne ina jeji mm. da kun gan shi da kun gan kama shi wa kalan shi zaki fresh ne wani na tafiya ka tambaye shi ce kamar zaki fresh yasa mm. yan Nigeria is 50 dollars dubu ashirin dubu wannan wannan mai dubu ashirin kenan dubu ashirin eh eh zaka ma dubu ashirin Nigeria sun say because they have money of course because quality talks mm. it's more it's yana da irin ka sai 50 dollars baka yar kudin ka ba because mm. ka gan 50 dollars ne kuma cikin ka mm, wannan shi malam garba malam garba ta mm. samu tukowa dai sai kuma saboda an yana da nisa kusa kowa ya wada biyu uku fudu to ga wani guntun mai kuma nan ga wanga instant ne whitening cream irin kamar kana so sau baka ka shafa mai da sauri sauri kana so ka je wani wuri ka shafa mai nawa ka yi farin nan to wangan ga na fuska ne da ka shafa shi ka ga ka cire na ka ga skin ka ga ka yi fari right away abu ke kuma wallahi instant ne ka ga ka yi fari right away in ka kula in ka instant ne za ka yi fari okay kadan kamar mu da kishi kuma okay wanda kishi kuma kana so fuskan ka ah kake shafa mu fuska wanda for face eh? lalle mata na gani abu sai ka shafa shi akan ga ka bar shi kamar few minutes ko few sai abin ga 30 minutes hakan kagan ka nan daga kagan kwalan yayi daban-daban yasa is oh. instant Okay. da ka shafa no ka yi fari to wani wani suna so shi haka nan zaki to wani za ka so mai to zakawajin da nake maganan nan alaikas salam da zakawajin ah, da nake magana aji mai kudi hmm. kalajin nan ke ga eh. irin iyayen mu after 50 years alhaji mai kudi what they did for their face ya eh. ce iyaye is very very good collagen is very very good for the skin hmm. okay Eh, kan na ya kare okay zina okay okay ah, dai wanda ka kawo nan duka ya kaga kaya abin kudi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manyan manyan duka ya kare lalle akwai masu kudi abu na kawo abin wuya 6000 5000 wannan na mutane is by order kana kawo wa zuwa ba wasa ba waji mai kudi kun ga mun ganga have this one available eh kuma yana grams kawai eh. gold kenan gold kenan 21 karat gold mm. yana weigh 9 grams muga ciki duka ba gashi na sauran biyu ayi okay wani akwai wanga kuma kuma na weigh 6.5 grams okay I weigh 6.5 grams muna dukan orders ga sallah as well. When they duka ya carry. zaki and zaki aka fadi maka Makai. wow wow wow wow wow wow wow wow we are blessed hey, maza kuma na maza wanga wanga turaren shi ake kira malam wiz wanga dai malam wiz ne wannan malam wiz oh, kenan eh This is Louis Vuitton oil. This is Ferrari. Eh. So, Tulare ngaba wa sabo ko wa nemu je se sha fashe ya ko mo. Mm. Back this is the special this Louis Vuitton ga. Mm. You know the kill so say so say so say it's oil and it is oil perfume and it's very very good. It You e last you can go for the longest time. Mm. Sometimes not two days go one they cannot tin Come na. So say so say so say. So ko na wanga ka wa tu ka ga abugudawo. Amaka duba color na is different. akwai louis vuitton wanga ga louis vuitton kenan kuma akwai ferrari ferrari i think this is the ferrari okay mm. this i think this is the ferrari the deep mm. amma ni na fi louis na louis vuitton akwai baba mm. akwai kankani mm. wani baka ka afford baba kai ka afford karami gashi mm. eh, miski miski ma shi sauran guda ma eh akwai bandura bane aha to ga miski wanga na miski miskin kana da kyau yau ganga in ka ji tarihin shi ma sunan sunan na na fatima ma ya sa ko baka so ka sai ka sai shi ko ngana miski kenan wai shi na na fatima ke yi zina da kyau sosai yasa ko baka so ka sai mai da ka ji sunan na na fatima ma ka nemi kudi ka sai wangana mata ne eh, eh, da ba san kada da express cikin hausa ba wanga yana da very good kamar irin kaga mata every month muna like our period or something ba sai ake kiranshi cikin hausa haila kana hailan mata an ka kare ka san jini ne jini haila dai wani hailan mata maza na haila ne a na mata <laughs> to haila ne kawai haila ne is very very good mm. kowane mace ya kamata kina da shi gida mm. domin ka kare hailan ka mm. in kai wankan sarkin ka ka kare da komai you just put little bit in the cotton she ka shafa she kana clean wurin ka clean shi very nice sentence na the kiosk because I'm very sentence in na ya I love this ina da very very good mm. She shike uh, a miski ya kuma ta kowanne mace na da mm. I'll almiski ko mm. what else I didn't talk about like tell me okay oh takalma I have my shoes okay ga wani kin sa ma kafan ki ko wannan ga Torre Beach kenan wannan ga bari ni ka wannan sunan shi Torre Beach ina da shi available $150 I akwai kuma na $200 type nga is 150 na ke sayarwa amma akwai other type yana cikin daki amma I don't want to I don't want to go to the room wakan ga ana da na 150 ina da na 200 dollars wakan ta reverse kenan It's one of the good type and ka sa te in ka gaji maka cire ka ba wani well quality talks So. ga kuma Michael Kors nan ga gaba da takalmi na da yawa amma takalmi nan ka je shop ina akwai shi da yawa shop kuma Michael Kors kena. white gold color sabon michael kors leaden gold da ya zo ke ga yanzu hakan ga kun wasu daban-daban daban ba ga sabon da ya fito ke ga ga gold buga bayan shi mana ah na ga bayan shi ah. original kuma mun ga bayan fake fake da ake buga wannan ba no fake here no no no baki baki ji sunan ba eh, no fake baki ji sunan wani suna na ba yake quality hmm. kuma akwai kuma DKNY let me see if I could go down Fashion down, down, down, down, down. Okay, akwai dikewa, dikewa na da baki gida, amma wanda ke abu da bunan ga yanzu kan ga fari ne. Bari in ce da takardar nisan. Gashi akwai black, wangan na da black, ina da white, ina da kuma jeans one. Akwai shi kuma available Ghana. Wanga kan ganga $100 kuma shi kuma. ina da shi available daga Accra New Town ga gefe ga gefen sa gashi nan kan da yake gefen sa wanga baya kenan mm. ki koyo Hausa gashi nan ga gefen sa gefen sa very very authentic mm. very good ka sa ka gaji ko Mrs. DKNY three colors ne akwai na takalmu na akwai da suka simsim akwai takalmu na da duka na cikin shop da Ghana the what else I didn't show I think that's all about it Ka'in sinna ta kan ga kamar kan laga batun me ke kasan tulare duba wurin kan duba cikin kuma ga muna da kuma gel 24k gel ga sabulu wanga kenan gel na mata yana da very very good 600 ne wanga and it's perfume it's perfume na it's perfume at least abubuwan da kake neman dai duka dai ka contactin mu dai ka same shi kuma ka kuma ta kamar kan na gaya muku ina da coffee ina da coffee maza is very very good what are you ina da coffee maza shi sa mun zo mu yi special program tun da sarki ya ce bai muna program wannan ke da junior zaki wannan diyan shi mu yi hmm, wannan program gyara mayafinki ya je ki gyara mayafinki wannan coffee na na da kyau akwai jallabiya ce jallabiya akwai hijab farin da kika sanna shi sashi lasuwa shi matashi ko ina ciki biyun na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ka ba ke ba shi ke ma shi ki ina to a a a kin ba na kin zuka ayan garuka kin zubar da shi ba ni ba da zaki na gefe abin da ke da ciwo ma ba ba shiryawa ba ka ayan ga duka ni na shirya eh he to ta zubo mina aiki ta zubo mina aiki to ni ma bari zo in yi eh, eh, kayan curtains <laughs> ayyayyayyayyayya to bari zo mun shi mu ga ajiya bibi abi ajiya abi eh <laughs> wala zan sha aiki yau a yau zan sha aiki kinta mikintan yiwa eh. Allah kara mana sun bar hama mai farin jini yanzu ke tijaniya ne ko alisunna alisunna eh alisunna nuna bayan sasa da sunna eh ba su da yi kuma kika sake eh ba da su eh ce Allah kara mana sun hama mai farin jini Allah kara in kice in kin ce kin koma she ki ba she ki ba mu talibin mu eh mu ne ahli sunna eh na sani mu ne ahli sunna muna kwana biyu za mu ba malasa da suna talbi talbi eh, ya zai kari shi da alkadari <laughs> eh. eh, a ah, gyara gyara wani kisa da kyau gyara gyara gyara na kasar na kwashe shi ke da ganganki shaki da ki bar kayan domin kin sa zuwa yi <coughs> a to ya isa gyara wani tozo kuma kan da wanga kuma yake ibin da wanga ba sa yi zina mana shi sa kana so ka ga inside yan ne yake kana so shi ka kawo life cikin ka da a ah, cire life mu ba yanzu ga lokaci mu yan tijaniya ba mu son haka in kina son ki zama yan izala eh, eh, eh, yan izala yan izala ke yin haka nan shi su gwada shi mu yan tijaniya mu ba mu yin haka nan eh kana ka fulin kana ka sake shi Yana da kyau, yana da kyau, yana da kyau. Aji Halima ko? Aji Halima kila. Aji Halima kila mu yan Tijaniya mu ba mu haka ko? Ina mm. da kashka kuma. Kashka, ba kashka ba, kashka. Zaki yanzu zaki tana deal da kashka ne. Ba ta deal da alkashka. shi yasa da ka sai ka duba gashi nan kashka ke ga wanga kashka dress kenan kashka kamar kana na gaya muku na da mai wanga irin na zama gida kenan ko eh. eh na zama gida gashi nan kashka simple nice da kin kokari ki sa mana daya ko eh mu yan tijaniya mu ba mu haka gashi na gabarin samu ga kashka kenan mm. kuma na da mayafayyan kashka eh. kun ga an zana shi kai ma gashi mm. za zaki bar su duba kashka ke ga wanga kashka ba alkashka ba ina so mutane na tambaya na ah, aja zakiya eh mun same shi araha shin je ku je ku duba sunan nan kun ga zana alkashka mm. alkashka price din shi daban kashka price din shi daban isa ni kashka na ma muna sarewa 70 Ghana which is like 11 or 12 dollars daga gida shi yasa kaska na da yanda ake saka kaska wa wa riga eh, mayafi ko ne riga mayafi nake gwada aha mayafi na kasa na sai mayafi sosai eh idan kana neman eh, kaska ba mu da alkashka amma muna da kashka in kana neman kashka ka je shop new town 70 gana ne kashka na hostel 70 Ghana in kana neman babban shi kuma ana sa da babban shi ina babban shi a babban daban babban shi kuma is 1.2 babban shi kuma is 1.2 less than 30 da kashi ka je ki sa mm, rigan zama gida kenan mm, ai da wani wani mawaki ya iya tsiya cikin korona eh, ya je buga waka wai zaman gida dole zaman gida dole eh, eh, zaman gida dole Allah kara mana sun barhama mai farin jini mai farin jini Allah kara mana sun barhama mai farin jini na ce Allah kara mana sun barhama mai farin jini amin amin malam abubakar amin ya rabi da mana ma mai farin jini e mana hmm dokan da kika yi kyau wanga na zama gida kenan eh ah da glasses eh, ma eh da glasses ka zama gida kawai da shi yayi gashi nan yayi ina na very comfortable kuma ina da hmm, akwai wal akwai walwala a ciki eh, kuma the material is very soft mm. ba mm. shi nan ka zauna ka lullubin ka kan ga kawai mm, akwai walwala ba na ka zauna gida fita da shi ma akwai walwala akwai walwala wasu wasu ma su su fita da shi ya kan gaskiya ne eh. kuma sa da sa glasses kuma eh. sayarwa duka original mm. eh, duba duba da ban sassa ba to amin usman wai babansa na so ya magana da ni to insha allahu uh, za ka yi ka kira ni ni da babanka mu magana da shi mu magana shi wanga na saka yi wanga na kasanga wannan wannan na ah, sa amma wannan ne ban saka ba ta kun gane wanga versace ne eh, kun shi original Kuriwa original shoes. Original shoes. Wear original socks. Original. Akwai shi kuma a available kun Wai kasa kake duban da takalmi. Eh. Kai, ah, wani ya ga size na mana ke kuma kike ya haka nan mana kuma. Size ah, bari bari. Ajiye. Ba ba girman shi ba. Wani ya je mini. Wani ya eh, ya eh, je mini babbaku da shi a ah, ya isa ka ne ka gani gashi nan original takalmu na hmm. eh wurin ajiya zaki yan zaki biyu da collections kowanne muna da Gucci muna da Versace muna da eh, Roberto Cavalli takalmu nan dai gashi nan daban-daban daban in kana so ka gan takalmin da muke da shi kuma kai ka je kan page na na bulga video ka gan takalmu na da muke da shi daban-daban daban-daban daban she said, I think this is good for the day, right?